E la novità più importante senza dubbio è il ritorno al porto antico, dico ritorno perché il numero zero, il test che facciamo nel 2003 si svolse proprio qui e quindi torniamo ma di fatto è come se fosse la prima volta perché intanto la manifestazione è cresciuta, è diventata una cosa importante eh, la struttura della manifestazione conseguentemente risente anche della nuova location, ingresso libero e gratuito per il pubblico, eh, attività che cercano di parlare molto più eh, ai cittadini, ai visitatori, che non ovviamente agli addetti ai lavori, che pure sono comunque tra, tra i protagonisti, e anche nella grafica una scelta eh, mescolando immagini di pesce, immagini di, di pescatori, eh, venditori di pesce, cuochi e, e, e massaie, l'idea che siamo tutti coinvolti nella gestione del patrimonio ittico e, e, delle risorse marine, quindi tutti siamo anche responsabili di quello che poi succede nel bene e purtroppo soprattutto nel male. Queste buone pratiche in tempi di crisi trovano più attenzione anche da parte del pubblico.